예! 야! 아니, 야, 컴 치보, 죽으려 그래. 야! 예, <laughs> yes! 저서 지금 빨리 디리리리라 디리리 툭쑥 둥 저서 지금 빨리 와 디리미 따라라 툭쑥 둥아 저서 지금 빨리 디리리리 예! 아찌 애니 디찌우 예 아찌 예 Чавсе, энэ зэрлэг алчлаа үе. Хоо full diamond. Yes. Энэ шиг гоё юм байд. Энэ шиг гоё юм өөр байх уу аа? Энээс илүү гоё юм гэж байх уу? Энэ одоо ариу явдлаа. Тийм ээ. Йоо, 100% ариу явдал тийм ээ. Йоо. Ее, би бишний юм биш. Мөн комбо цохрох нь юу? Ай, ай, ай, ай, ай. За, хийе. Адаач би бүр амар зүүн орж ирд. Йоо шууд энэ бэрэлдэ. Йоо гэж мэдсэн чи. Йоо йоо йоо. Йоо дахиад ороод ирлээ. Е е е е гацлаа е. За одоо хүцээ. Йоо. Би зүгтлаа. А за энэ хотлаа асуу. Энэ хотлаа. Яа. 띠리미 따라라 씨 나빠 나츠 남아가 아싸테 노 Iago, o que te estou? Ёо! Юуэй, хэцүү юм. Би хатсан баг юм. Ёо! Род жагаад алчсан шээ. Яа тэр PP sort-ийн skin юу вэ? Бандаж левчгтэл гал уу шээ. Одоо зүгээр л ал даалахгүй бол өөр арга байхгүй. Юу Юу хийж вэ сая? Йоо! Он житрээ. Өнөөдөр Кейп скин хоёр нь адилхан юм тий. Юу энэ дээр бэлтчихлээ. Йоо! Эвэ чи тэнэ бүгд тэнэ бүгд яа. Энд бэлтчихсэн. Йоо, гоо. Дорн битчихсэн үү гэх байна. Яг чи дэше гарчлаа. Аа, хөтлөж байна. Үтж тарж байна гэдэг шиг тийм. Одоо би дээр нь гарчлаа яах юм чи? Modern Techno Blade гэдэг He? Hayır. Yürü. Nasıl işte. Hayır. Yo. Yo. Yo. Evet. <laughs> Yo. Yo. Yo! Yo! Kova çıkartmasayım. Ha? Оо, тоглоом дууслаа штэ. Үгүй. ээ. За, тийзээ. Йоо, би бол амар комбоч сая. Үгүй чи чи. on, keep an all black outfit on. I already bagged most of the chicks that you out here trying to get on. You just catching up to what I've been on. Yeah, that's what I've been on. see what you're trying to do, that's not even kinda new That's that shit I've been on